assalomu alaykum men uchun qadrli bo'lgan obunachilarim bugun sizlarga man qozon kabob tayyorlashni o'rgataman videom yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarimizni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ling